世界が注目するドリームマッチ My God! What the hell? That's, that's Chris Jericho! Chris Jericho! 世界的メガスタークリス・ジェリコ It's gonna be the two best performers in the world, so I can't wait to see it. Chris Jericho is the best. For sure, it's gonna be a fantastic match. Kenny Omega and Chris Jericho are gonna steal the show. 世界がひっくり返るほどのカードじゃないですかね、これ。そらすごいよ。 あのギリシャ神話の神々が戦うようなものです全日本のリンクリス・ジェリコだいやそしてケニオメガ流血ケニジェリコベスト・イン・ザ・ワールドを巡る戦いはもう誰にも止められない This is a fight It's a war Kenny Omega's finished in Japan みんなでプロレス1.4